Dit? Een schelpenpad. Nee, dit is, uh, hoe heet die, hoe heet die bal, uh, die, die eh, Franse... Oh, jeu de boel. Jeu de boel. Petang. Dat hebben we, petang, hebben we achter. En, en eh, ja, Mo, je zei iets over een telescoop, hè? Heb je daar een telescoopje voor me? Kijk, eh, ik, ik zeg net hier een telescoop. Ja, dan moet ik weer gaan zoeken, lief schat. Oh ja, hier. Yeah. En wat dat ging je Het zou geweldig zijn als Voyeur spelen met de telescoop, toch? Dat was het, hè? Ja, ja. Wij, hebben, zaten aan de overkant van de, van de, van de, van de, van de kanaal. Ja? Vroeger, als PVC voetbal zijnde. Ja. En het zou geweldig zijn als je iets met 3D of zoiets kunt, kunt eh, ja, van nu en van vroeger en van nu. Maar waar zie je dat dan? In het, in, de, in het beeld van een telescoop? Ja, misschien. Of iets, iets ah. wat erop lijkt. Of een... ja. tegenwoordig heb je van die dingen... Ja, je zou een soort VR in zo'n oude telescoop kunnen doen. Wauw, <laughs> je bent geweldig. je volgens mij voelen we precies wat wij willen. <laughs> Een telescoop aan de, aan de, telescoop, En, en ook dat je naar de, naar de... Het is nu aan de overkant allemaal huizen en het is allemaal nieuw. Misschien kun je dan zien van, hé, hey, daar zijn we aan, aan onze kinderen laten zien van, daar zijn wij. Wat geweldig. En dan kan je dat gewoon blijven veranderen, zo'n uh, eh, VR-beeld en zo. wel. Ja. ja. En je had echt en dat eh, in combinatie met zo'n Japanse oh, Ja, een S hè? Japanse S volgens mij. Ja. ja. Wauw. Dat gaan we. Daar hebben meerdere mensen eh, hoge ogen. Dit is de speurtocht trouwens, hè? Wat vind je van de speurtocht? En dan over het hele heel Utrecht gewoon. Heel, heel Utrecht. Gewoon over die hele, het hele stuk. Trekpleister en één. Yeah. Nou Mo, wij gaan je inhuren. En dan hebben we in onze mooie grabbelton. Had je nog, eh, laat nog één ding zien wat je... wat Je, nee, je hoeft niet. Je mag lekker doorgaan, maar voor, voor de camera... Nou, je hebt me aangezet. dat is wel leuk. Schaken, jip. Absoluut. En aan deze kant zou je dat willen? Ja, natuurlijk. Hè? Voor de kinderen die aan het ja. wachten zijn. Hè? Ja, als, als, de kinderen aan het wachten zijn. Of, eh, als, hun als, een papa of mama aan het voetballen is. Ja. ja. Of uh, tijdens toernooien, als ze dan... Want we zitten op de Markt van Basten. Ja nee, dus lijkt vooral, mij... veel met spelen, recreatiespelen, sporten, denksporten. Beweging. En beweging. En ik ben ja. van cultuurdingetje. Dus ook iets, eh, iets, iets eh, met... Dit is een multiculturele vereniging bijvoorbeeld, ook een multiculturele wijk. Ja. Dus moeten we ook iets van iets Marokkaans, iets Turks, iets Grieks, iets Italiaans, iets Spaans, iets, iets met cultuur. Ja.